Gracia. qué es esto? ¿Qué es esto que hay en el suelo? ¡Qué cariño! Sasha no estaba muy convencida, pero de repente tuvo una idea. ¿Qué haces? <laughs> ¡Pero bueno! ¿Para qué, eh? ¿Ahora qué, lista? ¿Ahora para dónde pasas? ¿Eh? ¿Ahora para dónde pasas, Rica? Vamos. Ahora ya no quieres pasar. Ahora tendré que pasar por el medio. Muy bien. Muy bien, cariño, lo has pasado súper rápido. Este no te ha costado nada. Choca. Muy bien. Casa. suelo diferente? ¿Cuántos suelos tienes guardados, papi? ¿Qué cariño? mente? No puedo. Me he quedado Venga, vamos. dale! Vale, no ha funcionado. Cuidadito, ¿eh? Muy bien. nunca? Dasha parecía decidida a tomar el camino del papel pegajoso. ¿Seguro que quieres por ahí? ¿Seguro? Lo dije bien.